Μαζί με τις ευχαριστίες μου στην συλλογικότητα που διοργανώνει την σημερινή εκδήλωση, θα ήθελα να κάνω ένα εισαγωγικό σχόλιο, λέγοντας ότι αυτή η παρέμβαση δεν γίνεται, όπως και οι άλλες που προηγήθηκαν, δεν γίνεται από καθέδρα, δεν αποσκοπεί να μεταφέρει παγιωμένα συμπεράσματα και αντιλήψεις ή μια γνώση που εσείς δεν κατέχετε και οφείλετε να την προσλάβετε. Παρόλα αυτά αισθάνομαι την ε, ανάγκη, γι' αυτό το λόγο αισθάνομαι την ανάγκη να διευκρινίζω κάθε φορά ότι η συμμετοχή μου σε τέτοιες συζητήσεις την αντιλαμβάνομαι σαν μέρος μιας κοινή προσπάθειας ανταλλαγής εμπειριών και μερικές φορές και σαν μέρος μιας επίμονης διαδικασίας να γενικεύσουμε αυτές τις εμπειρίες και να τις μετασχηματίσουμε σε κοινούς στόχους και δράσεις, σε εναλλακτικά σχέδια και προτάσεις μικρότερου ή μεγαλύτερου έργου. Και επιτρέψτε να σας εκμυστηρευτώ και μια προσωπική φιλοδοξία από αυτού του είδους τη διαδικασία. Θέλω να φαντάζομαι αυτή την αμφίδρομη διαδικασία και σαν κάτι ακόμα. Σαν το σπέρμα ή σαν το προκαταρτικό στάδιο ενός πειράματος φυσικής και αδιαμεσολάβητης εμπλοκής του πολίτη με την πολιτική. Πιο άμεση συμμετοχή στη διαμόρφωση των κοινωνικών και πολιτικών προταγμάτων της εποχής μας όπως συνηθίζουμε να λέμε. Θα καταλάβω και μου πει ότι αυτά πιθανόν να είναι στη σφαίρα της ουτοπίας και θα το καταλάβω γιατί στη πραγματικότητα πιο οικίες μας είναι οι απογοητεύσεις από τις όποιες μικρές και ατελείς προσπάθειες έχουμε επιδιώξει να κάνουμε προς αυτή την κατεύθυνση. Που είναι ένα γεγονός ωστόσο προσωπικά δεν με εμποδίζει να εξακολουθώ να ελπίζω σε μια τέτοια προοπτική, στηριζόμενο σε μια βαθύτερη υπεποίθηση πως οτιδήποτε προάγει την ελεύθερη έκφραση της βούλης του ανθρώπου, την ουσιαστική κοινωνικοποίησή του και την αυτοδιέθεση των κοινωνιών δεν μπορεί παρά να είναι στο πυρήνα του κοινωνικού οραματισμού ή του φαντασιακού του καθένα ή της καθεμιάς από εμάς. Για να έρθω στην ουσία τη συζήτηση. Καλούμενος να συνεισφέρει τον προβληματισμό σου σε μια συζήτηση, το πρώτο πράγμα που σκέφτεσαι είναι το ποιε είναι οι βαθύτερες ανησυχίες και οι ανάγκες που μας κάνουν να συζητάνε για το συγκεκριμένο ζήτημα κάθε φορά, στην προκειμένη περίπτωση για την ανάπτυξη. Ιδιαίτερα στις σημερινές γνωστές βαριές συνθήκες. Το ερώτημα το δίνει φυσικά η ίδια η πρόσκληση. Θέλοντας να διευρύνω λίγο το περιεχόμενο αυτών των ερωτημάτων και βάζοντας μια δόση και από τις δικές μου τις ανησυχίες, ε, έχω προσανατολιστεί να αφήξω 7 ζητήματα. Θα τα αναφέρω ένα-ένα λέγοντας για καθένα από αυτά ορισμένες σκέψεις. Πρώτο θέμα. Για ποια ανάπτυξη μιλάμε. Υπάρχει μια ενιαία αντίληψη για την ανάπτυξη. Αν όχι, ποια είναι αυτή που εμείς διερευνούμε που προσπαθούμε να αναλύσουμε και να αξιολογήσουμε. Και με τι κριτήρια. Είναι προφανές ότι οι θεωρητικές προσεγγίσεις της έννοιας της ανάπτυξης είναι πολλές. Εμείς όμως η φιλολογία της ανάπτυξης την εισπράττουμε κυρίως σαν το περιτύλιγμα συγκεκριμένων πολιτικών επιλογών. Δευτερευόντως τη συναντάμε σαν θεωρητική οικονομική αντίληψη και σαν ιδεολογικό εργαλείο στο πλαίσιο του ανταγωνισμού και της πολιτικής αντιπαράθεσης των διαφορετικών πολιτικών και ιδεολογικών ρευμάτων. Για να μην καταδοδρομήσουμε λοιπόν, θεωρώ χρήσιμο να σταθούμε καταρχήν σε αυτή την εφαρμοσμένη εκδοχή της ανάπτυξης που επαγγέλλεται και προσπαθεί να υλοποιήσει η κυρίαρχη πολιτική τάξη. Θα την αποτιμήσουμε φυσικά σε όλο το έργο των συνεπειών της. Αλλά νομίζω ότι έχει ιδιαίτερη σημασία να την αποδομήσουμε στο επίπεδο που οι εμπνευστές θεωρούν προνομιακό. Και ποιο είναι αυτό. Δηλαδή στα αποτελέσματα που υπόσχονται. Στις νέες θέσεις εργασίας, στην αύξηση του εισοδήματος, στην βελτίωση του επίπεδου διαβίωσης και στη χαλάρωση ε, στις, της οικονομικής εξάρτησης της χώρας. Αυτό είναι το πρώτο. Το δεύτερο. Μιλάμε για τις τοπικές βλαπτικότητες και έγινε μια αναφορά προηγουμένω και στην περίπτωση της Καλκιδικής και στην περίπτωση της Κρήτης από τη Βάνη. Στο τοπικό επίπεδο είναι δύσκολο να εξετάσει κανείς ένα-ένα τα διάφορα ζητήματα που βρίσκονται στο επίκεντρο των τοπικών αντιστάσεων ή που ενεργοποιούν προβληματισμούς και ανησυχίε. Μπορούμε να μιλήσουμε για την Κρήτη μια γεωγραφική ενότητα που εσείς γνωρίζετε πολύ καλύτερα δεν θα τα επαναλάβω, υπόθηκαν προηγουμένω. Παλιότερα, ήθελα να σταθώ όμω στο εξή. Παλιότερα μπορούμε να συναντήσουμε περιπτώσεις δραστηριοτήτων οι οποίες συνειδητά εμφανίζονταν με ένα περίβλημα τοπικής ωφελημότητας. Ακόμη και αν ήταν μέρος ενός γενικότερου επενδυτικού σχεδίου. Αυτό συνέβη τα πρώτα χρόνια με την εγκατάσταση υλικών στον εικόνα της βιωτίας, την ιδιαίτερη πατρίδα, για παράδειγμα. Αυτό εξακολουθεί να συμβαίνει και σήμερα με τα μεταλλεία αποξίδη στην Γιώνα στον Παναμασό και στην Ήπη, που κατά ένα περίεργο τρόπο εξακολουθούν να πολλαπλασιάζονται σαν να μην έχουν ακούσει τίποτα για την καλλιτική. Η τακτική αυτή είχε σαν στόχο το μετριασμό πιθανών κοινωνικών αντιδράσεων τη μεγαλύτερη διεισδυτικότητα στις τοπικές κοινωνίες και την υποβάθμιση της σύνδεσης των όποιων δραστηριοτήτων με τα γενικότερα κυβερνητικά σχέδια ή με επιχειρηματικές δουλέψεις. Στα δε μέσα που χρησιμοποιούνταν γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά τις πρακτικές των ανταποδοτικών ωφελών και του εκμαρτισμού των τοπικών κοινωνιών με διάφορους τρόπους. Σήμερα σπάνια θα δούμε αυτούς οι αισθέτοιου είδους πρακτικές χωρίς αυτές να συνοδεύονται από αναφορές σε μια γενικότερη αντίληψη για την ανάπτυξη. Είναι προφανές ότι σε αυτή τη μεταστροφή έχει παίξει σοβαρό ρόλο και τα διεθνή φυσιακά φαινόμενα σε μεγάλο τμήμα του καπιταλιστικού κόσμου, αλλά πολύ περισσότερο οι συνθήκες της βαθιάς οικονομικής κρίσης που βιώνει η χώρα, με συνέπεια ακόμα και περιορισμένη εμβέλεια έργα να δίνονται με το μανδύα μια εθνική διαταξική προσπάθεια για την ανάπτυξη. Έχουμε σε ένα τρίτο που έχει να κάνει με το γεγονός ότι αντιμετωπίζουμε πλέον όχι τοπικές ε, δραστηριότητες μεμονωμένες ασύνδετες ε, μεταξύ τους, αλλά γενικευμένες τέτοιου είδους πρακτικές σε πανελλοδικό επίπεδο που αντιπροσωπεύουν μια κοινή αντίληψη για την ανάπτυξη. Η επίκληση της ανάπτυξης σαν δικαιολογητικού παράγοντα μιας ποικιλία δραστηριοτήτων είναι η πρώτη διαπίστωση. Αυτό που πρέπει να δούμε εμείς είναι αν υπάρχει κάτι κοινό που συνδέει αυτές τις δραστηριότητες αν σε τελευταία ανάλυση αντιπροσωπεύουν μια λίγο πολύ ενιαία αντίληψη. Διότι αν η αντίληψη αυτή συνιστά πρόβλημα, έτσι όπως φάνηκε να είναι και από τις προηγούμενες τοποθετήσεις, εμείς έχουμε σοβαρούς λόγους και να περιγράψουμε αυτή την αντίληψη με πληρότητα και να καθορίσουμε τους σωστούς στόχους και να αναζητήσουμε τους πιο πρόσφορους τρόπους για να αντισταθούμε. Αναγκαστικά θα κάνουμε μια συνοπτική περιήγηση, θεματική και γεωγραφική, γνωρίζοντας από πριν ότι θα υπάρχουν πράγματα που έχουν διαφύγει από την προσοχή μας. Ας δούμε συγκεκριμένα πράγματα. Ας δούμε πρώτα τη λίστα των έργων τα οποία είναι ενταγμένα στο fast track. Τι θα συναντήσουμε εκεί. Θα συναντήσουμε 9 ενεργειακά έργα, ένα έργο μεταλλουργίας χρυσού, στο πέραμα του έργου και μια τουριστική επένδυση, ξέρετε. Και στις νέες αιτήσει οι οποίες έχουν κατατεθεί, πάλι τρία ενεργειακά έργα και μια σύνθετη τουριστική επένδυση στη Χαλκιδική. Ένα μεγάλο κομμάτι των μεγάλων έργων, των μεγάλων επενδύσεων, οι οποίες έχουν βαφτιστεί στην κολυμπήθρα της ανάπτυξης. Ας δούμε μια άλλη μεγάλη κατηγορία. Ποια είναι, τι γίνεται με τα συγχρηματοδοτούμενα έργα. Εκεί αυτό που θα διαπιστώσουμε είναι ότι Κυριακού μαζί με πολλά μικρά έργα στέγασης δημοσίων υπηρεσιών τα μεγάλα έργα διαχείριση των απορριμμάτων. Ας το δούμε λίγο γεωγραφικά τώρα και σαρώνοντας την χώρα από τον βορρά προς τον νότο. Τι βλέπουμε να προβάλλονται στα μεγάλες επενδύσεις. Ο αγωγός Μπουργκάς Αλεξανδρούπου, ο οποίος καρκινοβατεί χρόνια, αλλά εξακολουθεί να παραμένει στην ατζέντα. Θα δούμε έναν υπεράκτιο σταθμό υγροποιημένου φυσικού αερίου στην Αλεξανδρούπολη, πρόσφατη αδειοδότηση. Θα βγουν υποδιέρευση σχέδια για αποθήκευση διοξιδίου του άνθρακα στα εξαρτημένα κοιτάσματα τη τάσου. Θα δούμε τι μεταλλευτικέ δραστηριότητε χρυσού και όχι μόνο σε ολόκληρη τη Βόρεια Ελλάδα. Θα δούμε τα νέα ορυχεία και την καινούργια λιγνητική μονάδα τη ΔΕΗ στην Δυτική Μακεδονία. Θα δούμε πλήθο νέων υδροηλεκτρικών έργων στη Δυτική Μακεδονία, Ήπειρο και το Λακαρνανία. Θα δούμε την επαναφορά του θέματος εκτροπής του ακελόγου. Θα δούμε μεταλλευτικές δραστηριότητες και ενεργειακά έργα εκτεταμένα με μονάδες φυσικού αερίου, βιομηχανικά αερολικά πάρκα, φωτοβολταϊκά και βιομάζα στη Στερεά και στην Έλλη. Θα δούμε αντικατάσταση της ελληνικής μονάδας Μεγαλόπολης με νέα μονάδα φυσικού αερίου. Θα δούμε συστοιχίες βιομηχανικών ελληνικών πάρκων σε όλα τα νησιά του Αιγαίου και για την Κρήτη τα είπα. Θέλετε να το δούμε στο θεματικό επίπεδο τοπικές πανελλαδικές δραστηριότητες. Θα δούμε ένα σχέδιο πλήρες πανελλαδικό τακτοποίηση διαχείριση των απορριμμάτων προσανατολισμένο στην ενεργειακή αξιοποίηση και στη κάψη φιλο, περιεχομένου. Θα δούμε μια διαρκή φιλολογία για τους αγωγούς του φυσικού αερίου από τον South Stream στον Αμπούκο από τον ιταλο τουρκικο στον πρόσφατο Αδριατικό Αγωγό. Έναν πιάνουν, έναν αφήνουν. Θα δούμε νέες ερευνητικές εργασίες για κοιτάσματα ανθράκων. Θα δούμε πανεκκίνηση των σταματημένων έργων των εθνικών αυτοκινητοδρόμων. Θα δούμε την εκποίηση των δημόσιων υποδομών και της γης κυρίως για οικιστική τουριστική αξιοποίηση, αλλά και για μεταφορές, λιμάνια, σιδηροδρόμους, εμπορευματικούς σταθμούς. Αυτά είναι τα μεγάλα τα έργα, αυτά είναι τα έργα της ανάπτυξης. Αξίζει να σημειώσουμε τα εξή. Ένα μέρος των παραπάνω δραστηριοτήτων συνδέεται ή επιδιώκεται να συνδεθεί με καθεστώς ειδικών οικονομικών ζωνών έχει ιδιαίτερη σημασία αυτό σε ό,τι αφορά τις συνθήκες κάτω από τις οποίες θα αναπτυχθούν και θα διεκπαιρεωθούν αν επιτρέψουμε να ενοποιηθούν αυτού του είδους οι δραστηριότητες. Και το δεύτερο, το οποίο επίσης έχει τη δική του σημασία, ότι κάποιες άλλες από αυτές συνδέονται με υπερεθνικές ρυθμίσεις, κυρίως με αυτές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που αφορούν την επιδίωξη δημιουργίας κοινών δικτύων και την απελευθέρωση της αγοράς σε διάφορους τομείς. Αν θέλουμε να συνεκτιμήσουμε το περιεχόμενο αυτών των δραστηριοτήτων, τι θα μπορούσαμε να πούμε. Ποια είναι τα βασικά κοινά του χαρακτηριστικά. Πρώτον, φαίνεται να εξυπηρετούν εξωχώριε ανάγκε σε μεγάλο βαθμό, στο πλαίσιο μιας παγκοσμιοποιημένη οικονομία. Δεύτερον, εμφανίζουν μια περιορισμένη επιλεκτικότητα σε συγκεκριμένου τομείς και κλάδου. Τρίτον, σε κάθε περίπτωση υπηρετούν ένα μοντέλο εκτατική ανάπτυξη και ένα καταναλωτικό μοντέλο με έναν επιθετικό τρόπο που δεν συμβαδίζει ούτε καν με τις συνθήκες σύνδεσης που βιώνουμε αυτή την περίοδο. Και τέταρτο θα έλεγα ότι το μεγαλύτερο μέρος του νέου εξοπλισμού, εκεί όπου συνοδεύονται με νέο εξοπλισμό αυτές οι δραστηριότητες, παράγεται εκτός Ελλάδας χωρίς να δημιουργεί κάποια προστιθέμενη αξία και νέες θέσεις εργασία. Κοιτώντα τα πράγματα από μια πιο μακρινή απόσταση, θα μπορούσαμε να πούμε ότι φαίνεται να αναζητείται ένας νέος ρόλος για την Ελλάδα στο διεθνή καταμερισμό, στο πλαίσιο μιας παγκόσμιας κρίσης που περιγράφεται με διάφορους τρόπους και αποδίδεται σε διάφορους παράγοντες. Αυτό φαίνεται κυρίως στον οικονομικό προσανατολισμό και τις δραστηριότητες που ευνοούν. Ο ασφιχτικός οικονομικός έλεγχος μέσω των μνημονίων, οι ιδιωτικοποίηση και η εκποίηση του δημόσιου πλούτου, καθώς και μια σειρά άλλων πολιτικών αποτελούν εργαλεία υποστήριξης αυτής της κεντρικής επιλογής. Έρχομαι σε ένα τέταρτο θέμα. Ποιο είναι το εύρος των συνεπειών της ανάπτυξης και ποιο είναι το μέτωπο των θυγωμένων. Δεν θα πω πολλά πράγματα γιατί έχουν αναφερθεί και από τους ε, συναγωνιστές μας από την Καλλιτεχνική και από την ε, Βάνα. Από μια συνοπτική πάντως παράθεση βασικών δραστηριοτήτων που επιχειρήσαν που συνδέονται με το κυρίαρχο μοντέλο ανάπτυξη, καταλαβαίνουμε ότι οι πρώτε και πιο εμφανεί επιπτώσει τους αφορούν στην περιβαλλοντική υποβάθμιση και στη χωρί μέτρο χρήση αξιοποίηση κατά του επενδυτέ και τι κυβερνήσει των φυσικών πόρων. Όμω, μεγάλο μέρο των δραστηριοτήτων, οι επιπτώσεις και οι συνέπειες δεν περιορίζουν και δεν είναι πολλέ φορέ ούτε το κύριο κομμάτι στην περιβαλλοντική διάσταση αυτών των ε, δραστηριοτήτων. Γιατί, γιατί ένα μεγάλο μέρος αυτών των δραστηριοτήτων που συζητάμε συνδέεται μεταξύ είναι περιορισμένου χρονικού ορίζοντα. Άρα οι θέσει εργασίας που υπόσχονται είναι προσωρινέ και επισφαλεί. Καταστρέφουν άλλε θέσει εργασία σε πολλέ περιπτώσει, καθώ επιβάλλουν καθεστώ παραγωγική μονοκαλλιέργεια, όπω θα μπορούσαμε να το πούμε σχηματικά επιδεινώνουν στις περισσότερες περιπτώσεις όρους εργασίας από άποψη του μισθού, μισθών, μέτρων ασφάλειας, εργασιακών και ασφαλιστικών δικαιωμάτων. Απαξιώνουν μεγάλα τμήματα γεωργικής γης και τόπο, οδηγώντα σε περαιτέρω υποχώρηση παραδοσιακέ παραγωγικέ δραστηριότητε του πρωτογενή τομέα που συνδέονται με το πολύ κρίσιμο διατροφικό τομέα. Υποβαθμίζουν τέλο ένα σημαντικό για την ελληνική οικονομία προϊόν, αυτό του τουρισμού, ενώ Ακόμη και δραστηριότητε που έχουν σχετικό αντικείμενο με τον τουρισμό εννοώ, γίνονται με τέτοιο τρόπο που έρχονται να το αλλοιώσουν σε ποιότητα και να το ακυρώσουν κάθε συγκριτικό πλεονέκτημα και το ξέρετε πολύ καλά και εσείς στην Κρήτη και εσείς στην Χαλκιδική. Τα παραπάνω δείχνουν ότι το μέτωπο των πραγματικά θυγωμένων είναι πολύ πιο πλατή από αυτό που νομίζουμε και οπωσδήποτε υπερβαίνει κατά πολύ όσους όσες εμφορούνται από περιβαλλοντικές ανησυχίες. Ακόμη και αν αυτή σήμερα δεν είναι το κλασικό κοινό της παραδοσιακής φυσιολατρίας. Και βεβαίω όλα αυτά, για να θίξω ένα πέμπτο σημείο με δύο κουβέντες, συνοδεύονται από άλλε παράπλευρες απώλειες, θα το έλεγα. Πολλέ από αυτέ τι ανέφερε και η Βάνα και δεν είναι από τι αλλαγέ στην περιβαλλοντική νομοθεσία προ το χειρότερο, από τον τρόπο τη απονομή τη δικαιοσύνη, από την αποδιάθρωση του φοροταξικού σχεδιασμού, από την αποσάρθρωση κάθε έννοιας κοινωνικής συνοχής, από τον περιορισμό στα πολιτικά και κοινωνικά δικαιώματα και από τις προσπάθειες αναδιάταξης του πολιτικού συνηγού με πλέον αξιοσημείωτο στοιχείο τη δράση της Χρυσής Αυγής. Θα κλείσω με αυτά, με δύο, με δύο ε, ενότητες, επειδή είμαστε πρακτικοί άνθρωποι και δεν συζητάμε εδώ σαν θεωρητικοί και έχουν να κάνουν αυτό με το τι κάνουμε. Καταρχήν, αν υπάρχει το αντίπαλο δέο, αν έχουμε κάτι να διτάξουμε σε αυτό το οποίο συμβαίνει, και δεύτερον, πώ το κάνουμε. Σε ό,τι αφορά το αντίπαλο δέο, εκείνο που θα ήθελα να, πω είναι ότι ενώ υπάρχει μια σύγκληση πάρα πολλές φορές στις διαπιστώσεις ω προ τα αποτελέσματα, ενώ συνειδητοποιούμε τα διέξοδα του συγκεκριμένου μοντέλου ανάπτυξη υπάρχουν τεράστιες δυσκολίες στο να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα που δημιουργούνται με όρους μαζικού και σε βάθο χρόνου. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι πρόκειται στην ουσία για τη δυσκολία προβολής μιας πιστικής εναλλακτική λύσης που σε πρώτο επίπεδο θα συνδυάζει απασχόληση και προστασία του περιβάλλοντος ή καλύτερα διαβίωση σε αρμονία με τη φύση. Και αυτό είναι ένα σύνθετο θεωρητικό πολιτικό πρόβλημα όσα αναφέρω, όχι για να δώσω απαντήσεις επί της ουσίας, αλλά κυρίως για να επισημάνω ορισμένες δυσκολίες τις οποίες πρέπει να αντιμετωπίσουμε και να υπερκεράσουμε για να μπορέσουμε να φτάσουμε στην πιστική την εναλλακτική λύση. Αυτά είναι για παράδειγμα το γεγονό ότι δεν αξιολογούμε πολλέ φορέ το γεγονό αυτή την ανάγκη με την ίδια βαρύτητα. Με αποτέλεσμα να το υποτιμούμε και να το βάζουμε στην άκρη. Το δεύτερο είναι ότι στο επίπεδο των κινημάτων και των τοπικών κοινωνιών πολλές φορές θεωρείται πολυτέλεια η ενασχόληση και η αναζήτηση των βαθύτερων αναγκών των προβλημάτων. Είτε στο όνομα της ευρύτητας των αγώνων, είτε λόγω μιας συγκεκριμένη αντίληψης να παραπέμπουν τέτοια ζητήματα στους ειδικούς. Το άλλο θέμα είναι ότι ε, μια αντίληψη που ενδεχομένως θα θεωρούνταν σαν ο αντίλογος ε, σε αυτό το μοντέλο της ανάπτυξης, όπως για παράδειγμα η αντίληψη της οπανάπτυξης ή της απομεγέθυνσης, αυτή τη στιγμή παραμένει μια μειοψηφική αντίληψη που απέχει ακόμη πολύ από το να αποτελέσει ένα ισχυρό ρεύμα στην κοινωνία. Και θα τελειώσω με το τι κάνουμε. Και το τι κάνουμε εμείς οι οποίοι συμμετέχουμε στις τοπικές αντιστάσεις και στα κινήματα των πολιτών πιστεύουν στην αυτονομία των κινημάτων και για όσους απορρίπτουν τη λογική της ανάθεσης, το ερώτημα αυτό έχει άμεσο και ουσιαστικό χαρακτήρα. Ιδιαίτερα για όσους δεν επιθυμούν, για διάφορους λόγους, να εκφραστούν μέσα από τα υπάρχοντα πολιτικά μορφώματα. Και αν δεν θέλουμε να συμβιβαστούμε με τη λογική, ψωνίζουμε σε κάθε λογική αναμέτρηση από τα ράφια των όποιων έτοιμων ιδεολογικών πακέτων, χρειάζεται να βρούμε έναν άλλο τρόπο έκφραση και η τάση που ανταποκρίνεται σε μια πραγματική ανάγκη και υπαγορεύεται από πρόσφατε και παλιότερε εμπειρίε επιβάλλει μια στάση ενεργότερη κοινωνική συμμετοχή και στήριξη άμεσων των δημοκρατικών διαδικασιών Με έναν άλλο τρόπο θα μπορούσαμε να πούμε ότι το αποφασιστικό κριτήριο και το ισχυρό δρομέα για να αποκτήσουμε αποτελεσματικότητα οι είναι η συγκρότηση ισχυρού κοινωνικού μετώπου από τα κάρτα το οποίο μέτωπο φυσικά γίνεται πιο αποτελεσματικό όσο πιο ευνοϊκό είναι το γενικότερο πολιτικό περιβάλλον και οι πολιτικοί σχετισμοί. Αυτά συνδέονται βέβαια με μια σειρά άλλα ζητήματα τα οποία θα μπορούμε στη συνέχεια τη συζήτηση, αν υπάρχει διάθεση και χρόνου, να τα κουβεντιάσουμε. Ευχαριστώ. Λοιπόν,